Din. Saan punta mo? Ha? Saan ka punta? Doon ka? Doon? Saan punta mo na? Maaga pa eh. Bawal pa dyan, baby. Bawal pa dyan. Ay, pinto ka na naman ha. Pinto ka na naman. Hmm? Hmm? Saan ang punta mo? Ah, <clears throat> saan? Saan napunta? Dali. Maaga pa kaya? Yunus, tiyempo tempo ka pa ha. Oo, kunwari ka pa oh. oh. mo ha. Hmm. Labas na labas na naman yung batang to. Hmm? Ano na? Oo, na naman. Yung slippers mo muna, kunin mo. Uy! Bibi, slippers. Halika to. Halika ito. Hali, yun yung slippers mo. Get your slippers. Ito na. Slippers muna tayo. Hali. Slippers. Dito, dito. Upo dyan, upo. Sit down. Sit down. Sit. Sit down. Yan. Good, good girl. Ang galing mo talaga, bright ka. <laughs> 나는 응? 응. 에이 Good girl à. Wow. Wait lang. Ayan. Ờ, Kabila. Another one. Good girl talaga yung baby na yan eh. Oh. Ang galing! Ang galing! Ah. Ano? No. <clears throat> ah. Hindi tayo magkaanuhan ah. Hawak ka pa eh, no? Ayun. Susuklay ka kaya? Ayos. Hmm, yan. Dali lang. Sandali. Hmm. Ah. Paano ba yung suklay yan? Kaya lang suklay. Hindi naman uso sa atin ng suklay. Tara na. Dali. Dali na. Doon. Huwag yan marumi yan. Dirty. Dirty yan. Dirty. Ayan na. Dali doon. Ang galing. Up. Yan. Up. Yan. Wala tayong payong. Walang payong kung oh, papa. Mm-hmm. Ano tayong payong? Yun. Yun, yun, yun. Ayan. Ayan na. Hah? pede. Wah, di papede. Palakpak pak mana? Lap mana? Lap. Tapehan. Hop. Pwede. Oh, op! Dalawang beses na yan! Hindi ba pwede? Ah, tara na, alisan yan, alisan yan, alisan. Alisan yan. Hop. Iya, pede. Ah, sige na, tara na, tara na. Bye-bye. Eh. eh Ayaw. Ayaw, Galing mo. Galing. Saan? Sabi tayo mag-smoke, kundi sa usok sa ito Para ano yan? Kikyoke ako na ang bakalas na nangangati mo na throat Just feel a vibe, girl, the vibe Kalinga mo lamang mag-drug Tapos yung in a street club, bringing many things to Baby from the bottom to the top, no we can't stop Maybe shit to shout, everything is all about love We so hard, go loud, baby, come and twerk Twerk, twerk Tawag naman. Ayaw pa nga kami.